比较凶恶的心数来搅局，所以会建议在当天的吉喜事是少取的。因为在当天呢，大部分的事情哦，不论你去做什么样的决定呢，它比较容易都会是属于祸福相依的一个状况。而这主要是因为我们在当天的这个天福星呢，它受到了这个福星的一个牵制。再来，我们要看的是周二这一天。 在当天我们会逢到的是大偷休日的日子，这也意味的是在当天呢，不论您是要移动大型的家具，好或者是重新做摆设，都是没有禁忌的。在当天，同时也逢到了金鬼，所以是非常大力属兔子的朋友们，尤其是近期有准备要考试的考生们，那么会非常大力你们哦。那么在当天呢，非常适宜进行的事项有针对火化、敬塔以及安葬。 在针对的是周三这一天，我们逢到的是诸神朝天的日子，所以呢，在当天是不建议进行还愿或者是送功果的。那么在当天呢，是很适宜可以透过理发或者是剪指甲来做这个调整，除掉晦气的部分。那么有要用盐浴的朋友们呢，在当天。 次呢，请建议哦，用精油的部分哦来做沐浴啊，会比较理想一些。那么在周三这一天，非常大力呢，针对有在猎猎猎啊，或者是有在捕鱼的呃行业的朋友们呢，对你们来讲，收获会是相当的满的。再来是针对周四这一天，我们会迎接的是当月的月破大号。 那么在当天呢，只有大力呢逢到了天姐、地姐、星宿加持的属猴子的朋友，其他生肖的朋友们在当天尽量要保守一些哦，才会是比较好的。另外，针对周五这一天，我们会逢到的是视觉油惑的日子，所以在当天呢，会建议一事不取。 那么，另外也会建议呢，在当天要非常留意在外面行走的安全，或者是交通上的安全，比较容易会有一些小的碰撞啊，或者是血光的问题。再是针对周六这一天，我们会在凌晨的两点二十分迎接立夏这个节气。那么，一般呢会在。 节气的时候，我们可能会有一些开运的小偏方，但是因为在这一天呢，我们刚好逢到了月半饮食，而且呢，它会让我们在亚洲地区的朋友们多数是可见到的，所以在当天呢也是一样一事不取，所以在这一次的立夏，我们就没有开运的偏方了。最后呢，是针对在周日这一天，我们会迎接的是天恩月德合，那么在当天逢到了天喜。 所以呢，它是非常大力，我们可以祈福，而且针对有想要求子的夫妻，很适合到有供奉观世音菩萨、青羊妈或是助生娘娘的庙宇来求子。那么在当天也非常大力，针对有求这个结婚，然后有求医立卷交易需求的朋友们，甚至呢，如果您有要 呃，新商品的上市呢，在当天也是非常大力的，因为有逢到了出货财的一个加持。好的，以上呢是针对在当周的重要日课吉凶。再让我们来看一下的是在当周的运势王，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属猴子的朋友，第二名呢是属老鼠的朋友，而第一名呢是我们属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么基本上呢，在当周这三个生肖的朋友是非常具胆识跟魄力的，所以你们在工作的部分会有非常强烈的这种想要挑战、想要 challenge、想要冒险的精神，非常的有远见，而且你们不会轻易的去放弃，也非常的不服输。所以呢，你要在这个礼拜呢，找到呢能够支持你的队友啊，或者是主管，那么这样子你才能够呢。 用更多的精力呢，在投入在你所喜爱的事业上面，这样子也更能够迎来更加突出的表现。那么在当中最主要的重点，是因为你不会受到他人的影响啊，所以呢，你总是能够一直按照自己的想法，然后做出更多开放性或者是更有创作性的一些呃做法啊。那么在当中呢，其实呢。 你也比较不畏强权哦，所以你比较不会，呃，被一些呃，比如说人情世故给呃包袱住。所以如果有想要呢去突破状况，想要去呃探索新的事物呢，这三个生肖的朋友，请务必呢一定要在这个礼拜去做冲刺哦。再来呢，我们要来看的是在当中呢要留意的事项又有哪些。 首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，会建议你们要有多些主见哦。尤其是呢，在当周其实是学以致用的一个非常好的时间点。那尤其比如说，如果你有一些特殊的才艺啊，那也会建议我们呢，可以在这个时候呢，放胆的呢，去让他人呢，呃，看到。那那么除了他们会对你刮目相看之外呢，你也可以得到。 一些专业人士的一些赏识，那么另外就是在当中，其实你们的异性缘是不错的，所以在参加一些活动的时候呢，你会发现你很容易得到他人的掌声或是青睐。那单身的朋友也非常有机会呢，有可能可以体验暧昧或者是感情哦。因此会建议你们呢，请不要排斥哦，甚至呢也不要觉得父母老师在跟你唠叨，督促你要赶快。 就是进入一段感情，或是结婚、谈恋爱，只要呢你好好的去观察你周边的人哦，或许你真的可以找到你的呃 Mr 或者是 Mrs Right。那再来就是针对在投资或者是我们在金钱的部分哦，会劝你们在这个礼拜千万不要盲目的去跟随潮流去呃进行投资，因为呢很有可能会让你摔个大跟头。那经手的东西呢？ 呃，在这个礼拜你会发现比较容易呢，会有毁损或者是坏掉的状况，所以在这个礼拜会建议我们减少系带配件，好，那少去接触三 C 的上东品东西哦，那也少去触碰一些贵重的东西，那尽量呢，不要让自己呢有这个呃损财的一个迹象。那么在当中呢，我们要留意的天数呢，有一天是周二。 再来下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜呢是属于焦虑起伏比较多的一个礼拜哦，尤其是我们在情绪的波动上会比较大，所以在这个礼拜会建议，如果你是属于要去分配工作给别人啊，或者是你是属于管理阶层的朋友，那么你更要小心你正在做执行的这些事物的时候呢有没有？ 呃，秉持你的一个公正性，那么再来就是在这个礼拜，其实情绪会牵动你，所以呢，要尽量把这个焦虑啊，或是不安的情绪呢，都把它们呢抛开，不然你会很难去做出正确的决定哦。那也会建议，就是当你没有办法去做很好的判断的时候，不妨呢就可以放手哈，给你的这个部署，那这样同时可以增加呃一个信任感。 那也会让他们呢做出更有成效的一些决定。那么，如果你是上班族的朋友呢，我们会建议在当周是要比较谨慎的去做事，而且要去防小人在你后面哦重伤你。那当周是你们的感情的幸运日哦，呃，不论你是在书店啊、咖啡店啊、展览馆啊，其实你都蛮有机会可以邂逅跟你兴趣相同的一个异性哦。 所以不妨呢，可以多往这些地方去走走。那么单身的朋友呢，你只要在异性面前表现的再更加大方一点哦，不是指钱财的部分哦，而是整体针对你的这个姿态，还有谈吐的部分，那么你就比较容易可以虏获爱情。那么如果你是已经有在谈恋爱的对象呢，也会很建议呢，你在这个时候呢，可以呢。 呃，要求对方呢，比如说，呃，更进一步，比如说，有些人想要进入同居的模式，或甚至是呢进入婚姻模式，都可以在这个阶段呢去商量。那在这个礼拜呢，我们的财运的状况算是非常稳定的。不过呢，呃，你很有可能会动念头，可能想要借钱给别人，那这个部分记得一定要白纸黑字的写清楚哦。 才不会伤了感情。那再来也会建议，在这个礼拜不要因为你毛躁的时候呢，然后呢，呃，就是可能会乱丢东西啊，然后导致呢会要再重新购买，让我们的荷包受损。那么在当周要留意的天数有一天哦，呃，不好意思，是有两天哦，是周一以及周六。再来呢，下一个生肖是我们属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是属于疲倦上升的一周哦，而且呢，它也有意味的是说，你在这个礼拜呢，很多事情都会觉得比较容易劳累。比如说，你对工作呢会有这个厌倦感，那会建议你们就不要把这个情绪带在工作上。感觉累了，我们就先排除这个感受，比如说多到户外，呃，去吸口气、呼口气，甚至呢呐喊一下。 呃，让自己呢真的是可以呢松懈一点，找回精力，或者是呢可以到户外走一走，多看一些绿色的植物，好，那可以让你呢重新呢觉得有这个能量。那再来就是呢，呃，在恋人之间，你也会觉得这个部分哦有受到影响，因为好像对方忽然就对你不太搭理呀，所以你内心会蛮煎熬的，心你一定要沉住气哦。 然后去冷静的思考，那么这样子呢感情才会比较明朗化。去想看看你是不是忽略了什么，或者是说你让对方承受了什么，导致你们才会有现今的一个状况。那情绪呢，尽量不要一直在这种不太稳定的状况。如果你老是像孩子一样呢，呃，让对方看到你那种很无助需要被呵护的时候，那对方可能也会觉得蛮累的，因为他也想有个人可以倾诉啊。 那再来就是在投资的部分呢，会建议在当周其实要保守一点哦，呃，不利往高风险的投资呢去处理哦。那再来就是呢，我们建议呢就是呃可以赚少，因为呢它等于是赔的少的意思，也代表我们在这个礼拜呢杠杆不宜太大，那么也不要去跟风呢，才有机会转亏为盈哦。 那再来就是呢，如果你是考生，或者是说你目前呢是有正在学习一些新的专才的朋友啊，要提醒你们哦，如果你是三天打鱼两天晒网哦，那你这样的这个学习呢，花费的时间呢会没有这个成效，因为你不够专注，所以呢，请你一定呢，要么就是一鼓作气，好好的呢去精算精学哈，你所想要。 呃，努力的方向，这样子呢，才可以呢，把这个学习的这个持续力呢，运用在你未来的工作上。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周二。下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。兔兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于会落人口实的一周。所以呢，我们的事业运呢，在这个礼拜是属于略差的。工作上会建议呢，我们要多一些的专注。 而且呢，不要太去拖泥带水，因为这样子效率会非常的不彰，也很容易落人口舌。那么在工作中呢，虽然你们有发挥领导的这个机会哦，可是你还是躲不掉，就是在同事之间的这种明争暗斗。所以尽量还是要减少跟对手呢硬碰硬，伺机去寻找发展的机会才是比较明智的。 那么，针对感情的部分，已婚的朋友们呢是有机会跟伴侣一起去参加一些共同的场合，比如说社交场合啊。哦，那么双方的你的你们的这个社交圈呢，也会因此呢，就是会共同的有这个扩展的空间。那对你们来讲，会是相当不错的。那么单身的朋友也会因为有朋友的一个引荐啊，所以你可能会跟让你有心动的感觉的异性结缘。 所以也可以多留意一下，那唯一要注意的就是千万不要让这个感情进度太快，不然你可能呢会失去自我或者是方针。那么已婚的对象呢，也尽量要多去在生活中啊制造一些情趣，那对你们的感情会是比较理想的。而最后针对在。 我们的这个投资理财金钱的部分哦，你的敏锐度呢会变得比较弱一点，所以在这个礼拜呢是不宜进行大笔的投资哦。那么在当中呢，你们要留一天数，有一天是周三。下一个生效是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜会奉劝你们要多点理智哦。而且在这个礼拜，你们的事业运呢跟属兔子的朋友一样，是属于略差的。 情绪上呢也会显得比较不够理智，所以你们要非常注意的，就是针对在工作上的一些 SOP 流程上呢，千万不要呢有这种小瑕疵，甚至呢可能是在别人眼里很属于很低级的一些错误。那么在当中，你可能会觉得是属于外力的干扰相当多的一个礼拜了，所以你可能会比较觉得心累，因为要处理的杂事或者是要擦屁股的事件呢会比较多一些。 当中呢，你可能会想要少跟别人接触，因为你想要说这样子比较能够有静静的空间，也可以呢省得呢老是要去听到别人莫名其妙的一些风凉话。但是其实呢，您是很知道如何去透过察言观色，从别人的言语当中去获得很有利的资讯。 所以还是要适当的维持最基本的一些社交跟互动，才能够让你呢在对的时间点挖掘到商机。那么在当中呢，我们的感情运是比较弱的，但是呢，外界的诱惑还真的是不少。所以，请你呢要留意，不管你多么的渴望爱情，都要理智的去判断，才不会被仙人跳，或者是被人陷入一些莫名的局。那再来就是呢，如果在 有涉略投资的朋友们呢，那么如果你想跟别人合作啊，投资一些短期的项目或是建案啊，或者是呃预预售屋等等的，呃，可能可以有预期会有不错的收入，但是呢，还是呢，必须呢要看清楚是不是你负担得了的范围。那么再就是呢，在这个礼拜呢，呃。 你要留意一下，就是呢，尽量减少有这种漫不经心的一个状况，因为通常在这种状况的时候呢，你就比较容易呢会有财损发生。那么在当中呢，我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周四。再来下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于比较容易会产生质疑的一周。 而在当中呢，你们的事业运是比较不佳的，所以呢，在当中你们对于工作呢，很容易会产生一些质疑哦，会怀疑是说我到底适不适合做这一个工作啊？这个工作到底适不适合我啊？其实。 很类似的问题，可是你会不断反复的怀疑自己哦。那么再来就是呢，别人对于你的要求、所求啊，你都会非常的感到烦躁，而且你会觉得我很懒得去应付这些事情。这种时候呢，其实要告诉你们的是，请不要用这种心情呢去回应他人哦。 请你要用很明确的言语呢去回应，比如说你要学会跟他人说不，还有呢，你要注意如何保持你的头脑呢有适当的休息空间，不然你常常是被他人反到宕机，所以你才没有办法做出回应嘛。啊，不要让自己过劳，啊，不然你就会头头晕目眩的，没有办法做出正确的判断。 那么针对感情的部分呢，单身的朋友是蛮容易邂逅，呃，蛮热火的一些恋情。也许你忽然就一头热的栽栽入进去了。可是呢，也很有可能忽然你就退了这个感觉哦。那么对你或是对对方来讲呢，都会有一点伤。所以这个部分可能还是要留意一下。那再来就是呢，针对我们财务的部分呢，在这个礼拜呢。 如果呢，你是想要赌一把，去看看这个期货啊，或者是股票会不会涨啊什么的，然后或者会不会跌停等等的，那么建议你还是不要去这么做，因为呢，在这个礼拜呢，你的情绪波动呢也会联动，让你呢在感情的的部分哦，呃牵动到我们的这个财运的部分，所以尽量心平气和呢，在当中呢才是能够守住你的。 财运跟感情的方式，那再来就是呢，也会建议呢，我们在这个礼拜呢，不要去当一个传话筒哦，因为呢，很有可能呢，呃，你会被这个谣言缠上。好，所以在这个礼拜，请记得呢，呃，少说，好，少去传话会比较理想。那么在当中你们要留意的天数呢，有三天哦，除了周二之外，还有周五以及周日。 再来下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于要顺势而为的一周哦。而在这个礼拜，其实你们过得相当的平顺安稳。那么顺势而为呢，就比较容易可以让你在当中是有收获的。因为如果你太过急的去求成果哦，求成绩，然后你一直向前冲，可能反而会让你处处碰壁。 啊，或者是说呢，会被别人呢处处受限制，因为别人不想让你太快出头嘛。那么再来就是呢，在这个礼拜呢，上市的高度可能会有更多的要求跟标准，所以会让你呢，一方面觉得干劲十足，但是呢，你的干话可能呢也会十足哦。所以这个礼拜你可能在精神上面会略显紧绷一点。那么对于另外一半或者是。 呃，有好感的对象，你在这个礼拜会有一种很难以言喻的无力感。一方面可能觉得往想往前走，可是呢又不知道呃该不该走下去。那如果你在这个礼拜心情有不满啊，那请你一定呢要跟对方好好的沟通，不要自己一个人生闷气哦，避免你只是伤身又伤神。 那么，在就是在爱情的部分呢，其实呢，虽然你有这种无力感，可是呢，你在周围的异性呢，还是会一直跟你寒暄问暖哦，所以你会觉得很不真实，因为你会觉得自己的态度这样子，为什么对方还是对我这么的好？你没有办法理解为什么，呃，别人可以这样子接触接受呢？呃，你的一切，但是呢，爱情不就是这个样子的吗？ 那么再来就是在这个礼拜呢，要特别留意一下，就是财力不敌竞争对手哦，所以我们要突出重围的想法会比较难去实现，会建议要另辟蹊径呢，才会有一些转机。那么在财运的部分也会容易会有外力的一些干扰，所以你会很想要乱花钱、乱买一些不实用，甚至可能是，嗯，花了这个大钱哦，然后还自以为省了小钱的状态。 所以提醒你们，在这个礼拜呢，在购物部分啊，或是在采购的部分呢，都要三思在后行哦，才不会莫名的花了冤枉钱。那么在当中，你们要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于发展无限的一周。 那么在当中呢，你们这个事业的生杀大权呢，其实都是握在你的手上的。所以要怎么样的发展呢？其实就是你一生好发施令下呢就可以了。所以你要好好的去管理，因为呢，如果你很正面，所有的事情的走向都会非常的正向。可是如果你非常的负面的时候呢，哎，那么结果可能就会来个大逆转了。 那么在你周边呢，身边也会不乏事业非常有成的朋友，所以不要太固执，借用别人的力量，他们可以让你的工作呢顺利很多。请不要脸皮薄，只要开口，别人都很愿意让利或者是呢提供资源给你。再来呢，单身的朋友在当中会有机会遇到不错的对象。 然后，恋爱中的朋友，如果你想要稳定呢，不妨可以跟对方好好讨论一下未来的生活模式。那么感情呢，如果在当中不如意，就很容易呢，会影响到你工作的这个态度跟意愿。所以，请在这个礼拜好好的控制情绪哦，才不会自断你的财路。那么在这个礼拜呢，如果你发现哪个朋友有喜事，比如说要结婚啊，或者是呢，他呃。 中了个小奖啊，或者是呢，呃，生了孩子啊，反正只要是，呃，喜事呢，都可以去，呃，跟他就是聊聊天，串串门子哦，沾点喜气哦。那么这样子呢，对你在当周的运势呢，会有提升的效果。那另外呢，也会建议你们可以多参加一些联谊活动。那当然，这个是针对单身的朋友，因为这个部分是可以提升我们的爱情运的。 那么属羊的朋友，在这个礼拜留意的天数呢，有一天是周日。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是非常适宜去定出方向的。而且我们的事业运在这个礼拜是属于小家的状况，虽然你觉得会难免有一些辛苦哦，但是只要你愿意好好的去耕耘，自然呢就有机会呢可以获得好的名声，那多少呢也可以增加一些成就感。 那么在工作上，你可能会觉得我好像少了一点什么方向性哦，所以会建议你可以制定一个确实可行的目标。那这样子的成效呢，也可以呢在短期内呢可以看得到。那么单身的朋友可能会因为在工作的关系啊，会邂逅比较优秀的异性，一个眼神，一个动作都可能让你呢成就你未来的幸福。所以呢，请不要害羞的去表现自己的爱意哦。 因为呢，在当周其实我们的爱情运是相当不错的，所以呢，只要愿意开口跟人家呃多聊哈多认识，那么都会蛮有机会的。但是如果你是已经有对象的朋友呢，这么做就很容易可能会让对方吃醋，哦，所以要特别的注意了。那再来就是要看我们在财运的部分呢，在这个礼拜呢，可能是比较不理想的。 那么会建议你要理性的去分析一下市场，才会有转机。那么这个不理想，其实指的是不理性啊。所以，我们得失可能都会是在一念之间哦，出现很大的一个转变。那多半是由好变坏，好，那也有可能由坏变好。所以，主要还是要看你怎么样去做选择，好，那这样子呢，才可以呢预防这些判断错误所造来的财损。那么在当中呢，我们并没有需要留意的天数。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在当周是属于机遇多多的一周哦。那么在这个礼拜，我们的工作机遇是蛮好的，可是呢，不要因为你眼前的这些成绩呢，就放下了很多其他的机会，小心呢因小失大好，所以在这个部分呢，请不要太过大头阵。那么另外就是在这个礼拜，其实我们呢，心态可以放宽一点，好放松一点，因为任何事情呢。 用这样的一个心态呢去处理的时候呢，反而会比较能够顺利的完成。那么在单身的朋友啦，在这个礼拜呢，你们可能会很想要恋爱，可是呢，你必须要打起精神来，因为你对自己呢不够有自信，所以就很难获得别人的好感哦。那么再来就是在看爱情机缘的部分呢，其实。 呃，你在公众场合的话呢，是比较有机会遇到这样的一个对象的，所以不妨呢，尽量把这个约会呢安排在人多的地方。那再来就是针对如果你是有人来示好的部分，在这个礼拜呢要提防的，就是有一些烂桃花，所以呢，就是要有世人的这个呃脑袋哦，不要呢，呃，只要有人示好，你都照单全收，那这样就不太理想了。 毕竟呢，你可能呢在感情里面呢，如果真的觉得缺乏实战经验，不妨也可以问一下周边的好朋友们，让他们来帮你判断一下。至于就是在理财的部分，在当中可能会觉得是比较缺乏判断力的哈，或者是经验不足，所以你会发现，呃，你可能财运会不济，意外支出是比较多，甚至呢，交易的时候呢，呃，好像。 呃，少留了心眼，然后导致会有一些，比如说赚的比较少，或者是呢，错过了这个应该要呃抛售的时间哦。所以在这个礼拜还是要留意一点，更要防防呢，在这个礼拜被熟人或是被小人利用占便宜哦。所以呢，在当中呢，即便我们会接触到相当多的人，我们呢也有可能呢碰到好人跟坏人掺杂在其中，请你们要放大你们眼睛。 放大你的双眼去辨识。那么在这个礼拜要留意的天数有一天是周二，下一个生效是针对属狗的朋友。属狗的朋友在这个礼拜是属于收获良多的一周哦。那么在这个礼拜，你的工作压力呢不会很大，所以你可以把这个大部分的这个精神精力呢放在你感兴趣的活动上。那这样除了可以提升你自己的信心之外，你也会有得到相对应的一个收获。 这个礼拜呢，呃，如果你是业务单位的朋友，订单呢相当的不错，会接的不少，而且呢，跟客户的沟通呢也会相当的好，啊，但是呢，呃，不要只记得不亦乐乎哦。虽然事业感觉是相当起色，可是如果你忽略了爱情呢，那么对方呢觉得你整天都没有跟他联系呢，就有可能呢会有一些心结，会有一些小埋怨了。 所以有空的时候，还是要记得要联系一下感情，让对方知道呢，你还是要把它放在心上。那至于如果是单身的朋友呢，就不要呢，嗯，脑袋瓜里面呢，老是一直在回想、胡思乱想，哦，因为呢，比较容易会有触景伤情的一个倾向。尽量呢，好好的想一些开心的事情，哦，或者是想我们要怎么样生财，让钱帮我们赚钱。好，那再来就是在这个礼拜呢，是比较有利于去。 让你去开拓财源，好去想怎么样开拓一些生意的的一一周哦，因为你会有不错的点子会浮出来。好，那么在这个使用金钱的部分呢，在当中呢，收支呢是可以维持平衡的，好，所以还算是理想的。那么在这个礼拜，我们所要留意的天数有一天是周一。最后一个生肖是针对属猪的朋友。 属猪的朋友，在这个礼拜是属于鸿运当头的一周，而在这个礼拜呢，你们的事业运也还不错，非常容易去掌握重点来做事，所以工作的效率也会相对的有所提高。那么最后的成果也会是交出不错的成绩单。即使遇到一些麻烦，你也能够透过同事、朋友、上司的帮忙，所以在这个礼拜你们也会有结识新的异性的朋友的机会。 不过大部分可能都走不进你的心里，所以呢，可能都不会比较像是过路桃花。但是如果对方跟你发出邀会邀约的这个申请呢，我也会建议呢，你也还是可以去出席的，因为毕竟呢，你也还是可以这样透过这样的一个互动，让你更清楚的了解你到底想要的是什么样的对象。那再来是针对有对象的朋友呢，会建议你们可以精心策划一些节目去取悦对方，制造一些情趣，或者是呢。 呃，我们可以跟对方邀约一起运动，比如说有氧运动啊，好，那或者是可以的一起去玩一些游戏，好，比如说密室逃脱等等的，这些可以刺激你们的呃感觉哈，你们的思维反应能力的都是很不错的，可以促进感情的一部分。那么在当中呢，也是很适合呢提升我们的行动力的，好，因为呢。 你很多的这个财运呢都是在外，所以呢，针对业务的朋友尽量往外跑，财源呢，财神呢就会在外面呢扶持你一把，那业务呢也会比较容易有成效。所以在这个礼拜尽量不要宅在家里哦，免得你错过一把的好运。那么在当中呢，属猪的朋友是没有需要留意的天数的。 好，以上呢是针对在当周各个生肖的朋友们所要留意的地方。再来，我们要看的是在当周的测字小单元。那么，在当周的测字单元里面，我们想要了解的是，在近期会影响你事业的关键是什么？那么，请大家呢分别透过这六组字：德、勤、一、宋、维以及诺。 好，来决定呢，哪一个是会影响你事业的关键字哦。首先，我们先针对的是第一组字“得”，得好友来如对月，有其书胜观花。那么它代表的是意思呢，是有好的对象呢，有好的队友呢，都会给你带来好的景象以及气息。所以，我们尽量呢要去多看一些。 正面导向的东西，它也会提升你的整体素养。那么，如果你想要有好的成绩，那你一定要先求自己要精进、要进步，而且不能够得过且过。你一定要比对方更专业，对方才会把他的东西托付给你。这样子，那你才可以有所得。好，再来呢，我们要看的是第二组字：情。清心见胆终不悔，卓然不降是君家。 那么它代表的是呢，在工作的部分呢，我们要有更明确的呢胆魄，还有心境呢要更加的呢平稳啊。那你在工作的心流上呢，一定要再去多注意一下，你是想要得到的是掌声还是认可啊？那更多的时候呢，其实你要提升自己的思维到另外一个维度，也就是你要把事情看得更宽阔一点，不要去短视，不要去看短利。 那么这样子呢，对你呢才可以呢，呃，有最大的利益。再来我们要看的是第三组字，一依然桃李迎面开，梨园妙曲随风来。它也意味的是呢，你们在近期呢会有贵人的扶持，而且功名利禄呢也会跟着来，万事吃得相当的开。但是近期呢，人际如果可以的话，尽量多加的去扩展。 啊，也不用去留恋说，哎，过去谁呀？可能有对我有帮助啊，我再来找他。可是如果你有新的线，就尽量踩新的线，展开新的人际版图，在最近呢，对你来讲呢才会是比较有利的。然后也要多听别人的建议啊，也就是贵人想要帮你，那么他开了金口，他要你有什么模式呢？就模仿他。 一样画葫芦哦，请不要觉得是说，呃，别人做过了，我为什么还要做？因为有的时候呢，效仿他人的成功呢，也是秘技之一。再来，我们要看的是第四组字，送，送我马蹄到帝都，随他平安到丰台。那么他人的扶持呢，就不能够忘了。 别人的恩情一定要及时的反馈跟回报，这样才可以得到更大的一个契机哦。人家也觉得说你才够事项、够上道、够有义气。所以在这个礼拜要留意的是讯息的一个互相的传递，适当的时候呢，可以多让利给别人，多协助别人，这些善举都会帮你铺成未来成功之路。再来，我们要看的是第五组字为。 为人但求心中正，遇事何求眼下痴？只要你心中想的目标哦，有非常明确的一个呃想法，你坚信不疑哦，你不会呃有所动摇。那即便是在当下没有有及时的回报，你也会在适当的时间点呢得到你的收获。所以不要忘记你最初的目的跟缘由，还有初衷。 那么最后你还是会看到好的成果，只是时间点会来的不是这么及时，但是会来的更加的巧合。最后我们来看的是第六组字，诺，诺能得人亲着力，来日便时转身时。那么这意味着的是，只要你愿意能够去接受，哈，能够。 透过别人的协助来扶持你成长的话，那么这样的借力使力的一个局面就能够帮你开拓新的一个状况跟战局。所以这个时候呢，也会意味着是说，不要去想说被别人占便宜，而是要去想说，哎，我转个念，其实呢，我可以少出一点力，好。 那么呢，你就可以会有更开阔的一个事业版图出来。好的，以上呢是针对在当周的测字单元，你们喜欢吗？再来，我们要来看的是在当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属羊的朋友，第二名呢是属狗的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜呢，你们在对方的眼里会显得非常的风默有趣，因为你时常呢都能够把快乐带给大家，所以呢，对方呢总会觉得是说你们是很像这种，呃，行动派的哦，然后非常潇洒的这种感觉。但是呢，虽然你们好像表现出你们会立刻去执行，但 但是你在，呃，看感情的时候呢，你的这个探求心呢，就会非常的，呃，很明显的呢，没有这么有强而有力的执行力。因为呢，等到要你确定的时候呢，你就会有一点畏畏缩缩的。所以要提醒你们呢，要及时的勇于去表态跟表现哦，不要一直去怕失败或者是受伤害，呃，这样子呢，才能够真的呢。 在你的这个心仪的对象面前呢，能够有所发展。那么，如果你的这个对象他跟你一样是属于慢热型的，也是属于不太想太快被束缚的。那么，当然你也可以就是呃，把你的这个感情观呢表现好，或者是沟通让他知道。 那么这样子你们就可以比较以同步的模式去进行。可是如果对方已经很火热了，但是你又很慢半拍的时候呢？那么这个感情呢，可能就很容易一下子呢，火苗就被你掐住了。所以要提醒这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，呃，如果你让对方注意到你了，你就不要太害羞哦，一定要勇往直前，好吗？好的。 以上呢是针对在当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网连结，跟老师预约线上或是面对面咨询。我是金老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。